镜子中看见一张陌生的脸，那眼神如此冷淡。笑一笑，只剩冻苦涩的嘴角。我的寂寞谁知道？像跳下在海。 最透心也看不到，谁能够扬起了帆，远远离开这黑潮？ 멈춰줘